uhlobo lwesibini ke esithi silisebenzise ngayo okanye ezithi imibutho yesisa isebenzise ngayo i-crowdfunding siyibiza ngokuba yi-champion model ngesingesi isebenza ngolu hlobo uye ucele umntu ombonayo ukuba uyayithanda okanye unomdla kwinto oyenzayo ukuba akuvulele iphulo lokuba uqokolele imali umzekelo ngumzekelo kazanele uzanele waye waswelekelwa ngutata wakhe ngenxa yaloo nto wazibona Into ke ekuye kwafuneka uba yenziwe yi-South African Depression and Anxiety Group kukuba yakhe ubudlelwane nozanele. Loo nto ke yabanceda into yokuba bafumane abantu abanxulumane nozanele ukuba banxulumane nabo nabo. Iluncedo ke le nto ekuhambeni kwexesha ngoba abantu abathe ba bancedisa okanye baxhasa uphulo banayo into yokuba baphinde babuye xa kukho isidingo. UZanele ke uye wabaleka imidyarho eyi-18 ukwazisa nokukwazisa nokuqokolela imali for isadak emva koko emva kokuba eqokolele imali imali yonke athe wayiqokolela kwiphulo lakhe iye yabhatalwa straight kwisadak emva koko bonke abantu abathe bamxhasa uzanele bashiyeka nabo bengabantu abangabaxhasi nabanxulumane nesadak ilula kakhulu ke olu uhlobo lokuqokolela imali ngoba awusebenzi kakhulu njenge-organization umntu osebenzayo ngulo mntu othe wamcela into yoba akuvulele iphulo ungacela abantu ababane besiza bezokubona apha kwi-organization okanye oba abantu ababonayo uba bayayithanda le nto uyenzayo futhi banomdla abanye ungabacela into yoba bachebe iinwele zabo abanye ungabacela into yoba bazipeyinte imibala eyahlukahlukeneyo umzekelo for amaphulo ahlangene nekhensa ungabacela into yoba bapente inwele zabo batsho bavule iphulo ebhekhe bhadi bakuqokolelele imali ukuba ke ungumntu oyithandayo olu uhlobo lokuqokolela imali kufuneka ube ngumntu osoloko evule indlebe